Olá, eu sou o Beto, coordenador do Grupo de Trabalho Habitat e coordenador da Delegação de Caixa Mundo aqui. A gente está no espaço oficial da conferência hoje, é, conferência oficial que começou na segunda-feira. A gente já participou de, de, alguns networking events, participamos de um networking event com o Greenpeace e Cidades Emergentes, uma organização do Chile, e também estamos participando das plenárias, ouvindo que os governos estão falando e tendo contato com os governos, principalmente do Brasil, para a, ah, na hora da implementação da, na, da nova agenda urbana. Por quê? Porque a nova agenda urbana é um documento que já está fechado, praticamente. É um documento que é bastante bom, os princípios que ele tem, só que é um documento que não é vinculante, ou seja, não é obrigatório. Então, o nosso trabalho aqui está focando na parte de eh, comprometer os governos a implementar o que aparece na nova agenda urbana. A gente está focando sobretudo em pontos de governança urbana, participação dos jovens, cidades inclusivas e mobilidade estamos levando esses, esses posicionamentos, estamos entregando o que farei para governos, também estamos entregando para algumas organizações, como Mercocidades, e, e esse é o nosso objetivo, levar essas propostas de implementação mais concretas, mais eh, voltadas para a prática, eh, aos tomadores de decisão, que quando voltem dessa conferência vão ter que eh, desenvolver programas eh, baseados nessa, nessa, nessa nova agenda urbana. é isso, vamos continuar aqui.